In april 1945 was het voor nagenoeg iedereen duidelijk dat het Duitse Rijk uiteen zou vallen. Echter zouden de Duitsers de strijd niet opgeven voordat ze zoveel mogelijk schade hadden aangericht. In dit kader moest de het ook ontgelden. De vernietigingsplannen met betrekking tot Afsluitdijk zullen in dit essay besproken worden. Het bureau inlichtingen te Londen begon in april 1945 verontrustende berichten te krijgen van het verzet over de Afsluitdijk. Op 16 of 17 april wordt in een rapport opgetekend. Drie stukken 8,8 centimeter en luchtdoel van den oever naar den Afsluitdijk gebracht. Het plan schijnt op 15 kilometer van den oever de dijk te ondermijnen. De marinetroepen van de kazematten in den oever zijn overgeplaatst naar Konensand. De noordelijke torens van de hefdeuren te Sand zijn gesprongen, zodat de sluis in gesloten toestand onklaar is. De brug aldaar is zwaar ondermijnd. Den Oever. Bij de sluiswerkers zijn dezelfde voorbereidingen getroffen als die welke toen Khorasan zijn uitgevoerd. In plaats van marinetroepen zijn hier genietroepen gearriveerd. Einde citaat. Op 21 april meldt men dat de hefwerken van de schuiven van alle tien inwateringssluizen vernield zijn. Spuien is hier onmogelijk. Verder wordt al het vervoer op de Asserdijk verstoord door geallieerde luchtaanvallen. Deze aanvallen hadden volgens dit rapport vele doden en gewonden als gevolg. Ook een Duitse commandant van de marine blijkt gesneuveld te zijn. Verder weet het rapport te melden dat het bij Den Oever de schutsluis op 17 april is opgeblazen. Ook wordt gemeld dat een SS-generaal met zijn staf zich nabij de haven van Commerçant bevindt. Uiteindelijk wordt duidelijk waar de Duitsers mee bezig zijn. Het rapport tekent op. Ik citeer. Het is de bedoeling van de Duitsers om op twee plaatsen met een tussenruimte van 200 à 250 meter een gat in de dijk te blazen van 50 meter, waarbij nou wordt aangenomen dat het tussenliggende gedeelte zal wegspoelen met de werkzaamheden voor de eerste groep gaten is begonnen. Deze worden uitgevoerd ter hoogte van de kavels 54 en 55. De gaten zullen gegraven worden en worden reeds gegraven ter weerszijden van de dijk in de glooiing evenals in de kruin van de dijk in groepen van 4 gaten. De gaten moeten 5 meter diep worden bij 1,20 meter binnenwerks. In de gaten wordt een stenen put gemetseld welke konisch moet lopen om het wegzakken te bevorderen. De rij van vier gaten aan de binnenkant van de dijk zijn gereed, doch de stenen put nog niet. De diepte der gaten is echter pas 2 meter en kan zonder bronbemaling niet dieper gegraven worden. Men schijnt van plan te zijn elektrische bemaling te gebruiken. Materiaal daartoe is nog niet aanwezig, evenmin als de machinerijen. Het werk vordert zeer langzaam en wordt op nog acht weken geschat. Op geregelde tijden worden de werkzaamheden door Duitse officieren gecontroleerd. Einde citaat. Het vernietigen van de Afsterdijk is de Duitsers uiteindelijk niet gelukt waarschijnlijk omdat het benodigde materiaal niet tijdig geleverd kon worden en omdat dit proces te veel tijd vereiste